Guten Morgen Leute, am zweiten Tag in Aonang. zum Glück also haben wir eine Unterkunft ausgesucht äh, mit einem Pool, weil mit Strand wird es heute wahrscheinlich nichts, weil wir eben bis halb zwei, zwei geschlafen haben. Ähm, ja. Also kleiner, ganz kleiner Pool. Werde ich jetzt ein bisschen reinspringen. Ähm, dann werden wir in die Stadt fahren, was essen. Ähm, die Transporte nach äh, Kraussock buchen. Ähm, laufen vielleicht auch von Kosovo nach Phuket dann, wenn es dann nach Bangkok geht. Wir haben rausgefunden, wie wir tanken. Was? Stopp, Was? Wenn wir schreien, so schnell Stopp wird, das jetzt getan. Ich habe 50 Fahrt. Gut, also wenn ihr in gerade unterwegs seid und ihr findet nirgendwo eine Möglichkeit zu tanken, ใส่ถังแล้วกดปุ่ม start เพื่อทำการเติมน้ำมัน da das Geld rein, die Geldscheine, dann gibt es hier den äh, Schlauch rein und drückt auf Start. Die Automatik Eigentlich, eigentlich komplett simpel, aber wir haben es gestern einfach nicht ausprobiert, weil wir uns nicht auskannt haben. when you seem to Give me a chance to make it right Just let me touch you like the first time We don't need answers to survive Just let us keep on with the black Guten Morgen Leute, ähm, wir machen uns jetzt gerade fertig für die Bootstour und dann werden wir zum Pier gebracht und dann geht die Inseltour los. Ich muss auch noch dazu sagen, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, welche Inseln jetzt drankommen. Das hat die ganze Gruppe von der Sophie irgendwie ausgemacht. Ähm, das heißt, es könnte auch wieder ein kompletter Scam sein und wir kommen gar nicht zu den Inseln und wir fahren nur die ganze Zeit rum und es dauert nur drei Stunden oder so. Ich, vielleicht ich keine Ahnung, vielleicht dauert es einen halben Tag. Mal schauen. Vielleicht sind es schon Inseln, aber vielleicht sind es Verkehrsinseln. Die auch Auenang Verkehrsinseltour machen wir. Ich glaube, das ist der, ist das? Das ist das. Ja, wir warten jetzt auf den Bus, ähm, der uns dann zum Pier bringt, aber irgendwie kommt der nicht. Ich weiß nicht, ob die vielleicht unsere Adresse nicht kennen, weil unser, unser Hotel bzw. unsere Unterkunft ist irgendwo. Also die ist jetzt da wirklich irgendwo da ganz hinten. Das ist der. Ja. Na, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Er wird sein. Der wird bestimmt sein, oder? Ja, ist es der? Wahrscheinlich nicht. Ah. Big, Big Man. Big Man. War echter Falsche. Das wird sein. Wahrscheinlich ist es der. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Hey, you have program of Four Island? Yeah, I think so. Per person. Yes. You have ticket? No, we don't have, because our friends have the tickets. Okay. Die andere. Also guck, Gut, das war er wirklich. Wir dann das Ticket wollen, aber wir haben ja kein Ticket, weil die Sophie das mit ihrer Gruppe hat. Ähm, hoffentlich ist es wirklich der, weil. Gut, der Zugat hat uns jetzt gesagt, dass wir uns die live jackets anziehen müssen, sonst müssen wir irgendeine Strafe zahlen live jackets an, jetzt kann nichts mehr passieren. So, eineinhalb Stunden später geht es endlich los. Ey, ich auch so. Gute Nachrichten übrigens, der Fahrer hat uns gerade gesagt, das Boot ist sehr sicher, weil es fährt schon über 40 Jahre ohne ein einziges Mal repariert werden zu müssen. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. wir sind jetzt auf dieser Insel ähm, und es ist eigentlich überall so, dass es hunderttausende Touristen gibt. Hallo Marc! Ja, wir kunden jetzt diese Insel bzw. Strand, je nachdem was es jetzt ist, ich weiß es selbst nicht. Ähm, und irgendwo da vorne sollte es eine Höhle geben. Eine Höhle? ist diese Höhle. Ähm, geht auch. Rein von den Tourguides Fruchtbarkeitshöhle genannt. Mal schauen. Ich glaube, da gibt es die ganzen Penisse und so. Ja, ich habe Penis gesagt. Äh, jetzt habe ich echt alles gesehen. Gut, wir sind jetzt wieder am Boot und anscheinend auf dem Weg nach Chicken Island. We run away. Gut, Schnorcheln abgehakt, äh, urviele Fische gesehen, urbunte sogar. <laughs> ähm, und man hat aber auch gemerkt, dass die Korallen komplett kaputt waren, je mehr man halt äh, zur Insel hingegangen ist. Das ist urschlimm. Oh, wir sind jetzt auf Poda Islands. Um, Can I second one because I eat a lot? So, ist Zeit. Ähm, ja. So, ich habe mir jetzt mein Essen geholt. Das ist so Reisnudeln äh, mit Reis, Fleisch und irgendwie Chicken. Mal schauen, wie das schmeckt. Gut, wir haben jetzt gegessen ähm, und ich werde jetzt die Insel erkunden. Ähm, ja, also das Wasser hier ist wieder komplett, komplett türkis. Ähm, ich glaube, die Insel ist die größte bis jetzt. Also, ja. Also ich fand die heutige Tour bis jetzt echt geil und ich glaube, das ist auch die letzte Insel von den vier. Ähm, und für 750 Baht ist das echt, echt nicht viel. Gut, wir sind jetzt wieder in Aonang und gehen jetzt zu unserem Coconut Tree. Das ist der erste Baum, wo halt der Treffpunkt ist. Ähm, dann bringen sie uns zu, unserem, zu unserer Unterkunft und ja, von dort aus schauen wir dann weiter. Es ist interessant, dass wenn man eine Timelapse-Aufnahme macht auf einem Strand und der Strand so groß ist wie der von da hinten bis da nach ganz vorne, dass die genau vor die Kamera gehen müssen. Und die ist dabei auch noch sehen. Ja, und die ist noch sehen, echt. Und dann noch penetrant davor brusen. Das hat man eh wahrscheinlich auf der Timelapse jetzt gesehen. Äh, ich verstehe es nicht. <laughs> Sieht man, dass ich einen Sonnenbrand bekommen habe? Das Einschmieren bringt ja nichts, wenn man auf so einer Inseltour ist. Okay, ich muss auch noch dazu sagen, ich habe mich nur einmal eingeschmiert. Ähm, Plan für heute, jetzt abends, wir treffen uns alle bei Mickey, weil Ed und ich sind jetzt alleine auf den Strand gefahren, damit ich halt diese Timelapse äh, hinbekomme. Ähm, wir werden dann uns wieder zu acht treffen, was essen gehen, wahrscheinlich in eine Karaoke-Bar gehen. Äh, ja, was trinken und dann wieder am Abend nach Hause, früher schlafen, wenn möglich und dann morgen äh, früh wie möglich nach Rayleigh. Ein neuer Tag, ein neues Video. Hoffentlich hat euch die heutige Folge gefallen. Wenn ja, können Sie natürlich dieses eine Video liken. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Vergesst wie immer nicht auf das Gewinnspiel, was noch 14 Tage gilt. Mein Name ist Max von Exploring Atlas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.